É, meu nome é Patrícia, eu tenho 27 anos. Estou é, fazendo curso de fotografia, então tá do outro lado da lente é uma experiência nova. E foi uma experiência muito legal, eu já tinha recebido outros convites. momento mais tenso realmente é, é, o primeiro momento, né? A primeira fotografia, a hora de, de começar o trabalho mesmo. A timidez vai passando, a gente vai conversando, ele deixa o ambiente bem descontraído, até com umas brincadeirinhas, mas é, é bacana. E... trabalho realmente artístico e eu gostei muito de estar fazendo ele.